Zobaczymy, co dzisiaj uda nam się ciekawego znaleźć. Samsung Alcatel e aqui concreto think. Święta to jest taki okres, w którym naprawdę można znaleźć niesamowite rzeczy. To nie jest pusty slogan. Zresztą zobaczcie sami. Ruskie coś. mamy na niskę.